Oroszországban voltunk a, a Miss Universe döntőjén, és, és oda jött hozzám egy férfi, így elkapta a kezemet, egy ilyen csokor közepén állt, elkapta a kezem, oda húzott magához, és kérdezte, hogy ki vagy te. Kérdezte angolul. Majd én annyira megilletődtem, majd elmondom mindjárt a nevét, hogy ki az, annyira megilletődtem, semmi más nem tudtam mondani, csak Hungary. Hungary. De béna vagy. Majd aztán mondd, hogy és miért vagy itt. Hungary! Hát, hát, minden, Hungary! És odaadta a névjegykártyáját a privát számával, és elmondta, <laughs> hogy melyik szállodában, hányas szobában lakik, és hát úgy hívják, hogy Donald Trump. Oh, hello! Tényleg. Hát figyelj. Egyébként még megvan a névjegykártya. Hát figyelj, ha neked nem kell, én rámegyek. <laughs> még egy van, még egy van, még hát egy van! Visz.